目にかびってシェルチャー ジカルゲートに敵なしと言われたさすらいのウェブナイトガ我流よその力存分に振るってもらう時が来たおおでは私に出撃命令をそうだグラディオンを倒せその言葉どれほど待ったことかお任せくださいこのガリウムに待て我流戦いの前にグラディオンの過去の戦闘記録を分析し あやつの弱点を探るのだお言葉ですがデリトロス私は小細工なしで正々堂々グラディオンとこれは命令だ良いか我流どんな手を使おうと必ずグラディオンを倒しマジカルゲートを消滅させるのだ消滅何のために貴様ごときが知る必要はないわしはしばらく眠る 良い知らせを待っておるぞグラディオン俺の心を真の戦いを望む俺の心を満たしてくれるのはお前だけださすらいの友我流西暦2100年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 に続いて守も帰ってきてくれるなんて嬉しいうん先生は嬉しいぞこの分ならまだマジカルゲートに残っているシーンも必ず帰ってきてくれる先生はそう信じる俺がデリトロスと戦ってることは内緒だぜ分かってるよよし2人が帰ってきたお祝いだ今日の授業は全部体育だ なんか変な感じ何がだってみんなは知らないんだぜ浩二と守を助けたのが俺だってことこの調子でカイトや残りのみんなも俺がいやーなんか俺ってちょっとかっこいいんじゃないケント君ほんとケントはかっこいいよ生かすよすごいよ最高だよ <laughs> まあそれほどでもあるけどさ強いぞケントブラボーケントあ気持ちいいじゃんもっと言って言っておいどうしたのえぴょこああおいどうしたぴょこグラディオンがかわいそうえグラディオンかわいそうってどういうことだってケント君には私やちゃんっていうお友達がいる でもグラディオンは一人ぼっちしかもグラディオンは敵になったお友達を自分の手で倒さなきゃいけないのよジャガオンもシャークオンもクリフィオンもみんなお友達だったのにかわいそうグラディオンがかわいそう葵自分の手で友達を倒すグラディオン 相変わらず力強い攻撃動きもだがウェブソルジャーごときに手こずるようでは今後俺の敵ではないおっちょこちょいのジャガースピードではグラディオンに勝るがそれだけでは奴は倒せぬ はシャークのアクアトルネードの威力はなかなかのしかもグラディオンの戦闘パターンを見切っているさてグラディオンどう戦う何ここの動きは ラディオンのプログラムにあのような戦闘パターンはないはずまさかグラディオンはウェブダイバーを勇気ケント元気出すピョコケント葵は誤解してるピョコそうやでグラディオンは友達を破壊したわけちゃうねん 俺が操られた時に乗ってたシャークオンも守るのグリフィオンもデータの状態に戻っただけさその通りピョコ俺が俺が友達を助けるたびにグラディオンは仲間を一人失っていくんだケント君決めた俺マジカルステーションへ行ってグラディオンに謝ってくるえー、ダメだピョコグラディオンに戦争なんて you ain't to get up, 撃要請は出ていないはずだがグラディオンごめん俺ウジと守が帰ってきたからすっかり浮かれちゃってグラディオンの気持ち全然考えてなかった本当にごめんどうしたケント一体何があったんだあじ実はグラディオン喜んでくれるかなそうか葵がそんなことをケント葵に伝えてくれ ジャガモンたち3体のウェブナイトは近いうちに復活すると本当見るがいいプログラムの修復は順調に進んでいる彼らが正義のウェブナイトとして蘇る日も近いよかったけどグラディオンが仲間と戦うことに変わりはないんだよね けど我らウェブナイトは侵略者からマジカルゲートを守るために作られた13体のプログラムデリトロスの野望を阻止するのは私の使命だが正直言ってかつての仲間と戦うのは辛い特に彼と彼私にも親友と呼べるウェブナイトが一人いる 仲間は彼をさすらいのウェブナイトと呼んでいた変わったやつだが私とはなぜか気が合ったよく2人で侵入してきたコンピューターウイルスを退治したんだ戦いたくない彼とだけはグラディオンそうそういうことか ラディオンはウェブダイバーの力を使って以前よりパワーアップしているのか面白い獲物は強ければ強いほど倒しがいがあるグラディオンよ勝負このガリューンどうしたグラディオン奴の邪気を感じたさすらいのウェブナイトガリューンのなんだって 一体グラディオンが言ってたガリューンってウェブナイトの仕業だグラディオンがいけない青ちゃんどこ行くんだ 危ないじゃないか葵ちゃんごめんなさいこれを取りに来たのえあこれ私が作ったのグラディオンのためにお願いケント君これをグラディオンに渡して分かったよ葵ちゃん必ずグラディオンに渡すお願いようんそこにいたかウェブ大魔卑怯だぞガリュー俺とグラディオンを引き離すなんて引き離す そのような小細工をせずとも俺はグラディオンに勝てる何そろそろグラディオンが俺の居場所を探り当てたさあマジカルゲートへ行けそしてグラディオンにウェブダイブしこのガリウンと戦え とだけは戦いたくなかったかいつも以上に強敵だぞケントグラディオングラディオンに渡してくれって葵ちゃんから預かってきたものがあるんだんなんだケントそれは葵ちゃんが作ったお守りさグラディオンは一人ぼっちじゃないいつだって俺や葵ちゃんやジャンがそばにいるきっとそう言いたかったんだ葵ちゃんはありがとう 健太お礼なら葵ちゃんに言ってようん <laughs> さあ行こうグラディオンあっ 待っていたぞグラディオあいつがガリューンガリューンお前までがデリトロスの手先になるとは <laughs> 俺はずっとお前と戦うことを望んでいただから邪気を植え付けてくださったデリトロス様には感謝しているこうしてお前と戦えるのだからな俺とお前はかつてと互いに相手の全てを知り尽くしている 戦いを愛しひたすら強さを追い求めるさすらいのウェブナイトそうそれがこの俺だそしてお前は正義のためならば仲間をも打つ誠の戦士戦いは避けられぬということかデリトロス様は手段を選ぶなとおっしゃった俺は正々堂々真正面からお前を倒す俺一人の力で 前と俺の戦いに小細工はいらない勝負は一撃だ望むところだ 勝った俺はグラディオンに勝ったそうだ私は一人ではないケントがいる葵がジャンがいるコンピューターのプログラムに過ぎない私が人間の友と出会 強くなっていく何彼らが悪に打ち勝つ勇気と力を私にくれるのだバカ俺のシャイニングボルトを跳ね返すなんていっけークラディオ、うん、ブレイク やったグラディいや勇気剣私はお前を見くびっていたようだ勝負を決めたのはウェブダイバーがいるかいないかならば俺も俺にふさわしいウェブダイバーを見つけ出すその時こそお前たちの最後だグラディオ勇気剣と ないなんてしかもガリウンは最後までファイターモードにはならなかった我が親友ながら恐ろしいやつだ親友心配するなケント私に迷いはない敵となった仲間を正義のウェブナイトに戻すためには彼らと戦って勝つしか方法がないガリウンを仲間をデリトロスから取り戻すためにも私は戦い続ける君たちと一緒に グラディオン頑張ろうぜミーの出番が来たようですねこのフェニッ君ガリュンと違って勝つためには手段を選びません楽しみにしてくださいグラディオン 聞いた部屋でのんびりうわーなんで暖房になってんのプールは沸騰するし車のタイヤまで溶けちゃうなんてちょっとおかしくないこれってもしかして次回電脳冒険記ウェブダイバー炎の挑戦ヘニクオンにプラス 1!